espèce, hélas. L'espèce entasse les promesses, dépasse en sveltesse. L'espèce s'enlace, se délaisse, s'adonne, s'abandonne, se délasse. Accusant l'espèce, l'espèce menace, un rien la baisse. Quand elle délaisse les masses pour un fitness, d'un esprit salace, elle se prend d'ivresse, ne se tient plus en grâce Espèce est là.